Hello YouTube, what's going on? Today we're gonna see two beautiful gameplays with Grau, so make sure to drop a like on the video, subscribe to the channel, comment down below and follow me on Instagram, link in the description. Well, almost nothing's new on the Grau setup, this is absolutely my favorite gun on the game, the most balanced weapon between range, recoil control and damage. To set it up here we need the monolithic suppressor for better range, Archangel barrel for better range, bullet velocity and recoil control, of course. Ranger under barrel for better vertical and horizontal recoil control, 50 rounds magazine for duos and trios and 60 rounds for quads. And to finish up here we need the well case scope and this is how it looks like. That's all from the loadout, if you don't believe the grow is back, watch the entire video, I really hope you enjoy and I'll catch you guys the next time. Hanno messo la, la nave, no? Sì, sì, sì, e invece delle tori che stava qua, oppure, oppure military base, hanno fatto un buco. Si È uno down, è uno down. Li, oggi li ho persi in tutti i modi possibili che, che si possono esistere. Non so dove siano andati. Oh, ma c'è gente! Uh, c'è gente alla casa 2. Anche qua da me, anche qua da me! Uno l'ho fatto. Qua davanti a me. Ok, ok, ok. Ok, ok. Come eh, fai? Molto bello sto coglione. Lo riusciamo? stanno menando. Senza piastre. Vabbè, usciamo no. Potrebbero senza i dom. Senza piastre. Bravo. Abbiamo lo shock qua? Uno a terra qua. Dov'è? Dietro il camion. Eh, saranno sopra. Sopra? Sì. No way. E uno da dove l'hai visto da dove ha sparato? No. Da qui? Uno down. No. Era qua. Tanto sono sopra pure. L'altro è sopra. Uh. Wow. Dov'è questo? Eh, questo qua l'ho fatto, però eh. l'altro a quanto pare è un altro team. Eh, se c'è un... ci sono cecchini qua, dobbiamo stare attenti. Sì. Sì, sì, sì. Saltato. Traccato, senza piastre. Bravo. Siamo nella zona sicura. Dobbiamo stare più o meno forteggiare da qua. Oh, ecco uno sopra di noi. Fatto, fatto, fatto. Bravo, bravo, bravo, bravo. Tanto c'è una macchina. Uno fatto, c'è un altro. Eh, lì da te, lì da te. La macchina, eh, è la macchina. Io... fatto, è fatto. Finiscilo, finiscilo. Dov'è, dov'è, dov'è? Eh. È qua. Bravo, bravo. Fatto, fatto, fatto. Che ansia. Che ansia. Dove, dove, dove, dove, qua. No, da dove? Ah, qua. Ah. Ma dov'era? No. no. dice di Mercy loves uh, PlayStation. Io, io. Yeah, yeah. Sopra PC Mac. Mamma mia, la popo Kani po hidhe mu Në mund të lozët për që qime levë të ako, e? Të dhe fix më e të Por e për po në përna gjuane në për po mund duk mu Je, jo, je, jo, gjuhet të më padash Në së kam kokër plumbi i arëje Keni në i plumbi arëje? A për më ndër dhe dhe Ty pe fusa? Jasper. What happened to UAV? Blir det där? Oh, the där is here. Det blir en Răsniri pe piastră. Activați shieldet. Pos, pos, pos, pos. Mo, de down -tă. Full vita și pe mă. Это не фиг распей, на, бля. О, бля, я и фиг. Po, po. Tak, kot. Po që ne? Alla. Po një kompjuter, po një kompjuter që ta luash mirë Call of Duty, me Cyber? Me 2500 euro. Ta luash mirë, burë, s'po them flakë, burë. Ta mirë me 1500. Por e për atë punë ja kam bërë dhe njëri tuk e lagja unë, unë. Do me dhe njëri që njofë punë me 450, po. Mund të api i cigare unë që na. Zdrava njëri. Adho. Adho një. Є пошти? О, це якщо хто, Саша. Где-то, где-то. Сам. Сигурскам. West market, uh, uh, you know? Tak, to often długotrwało. Tak, paliśmy się na Bone Snipe. Jan, Jan Harbor. Jan Harbor, fuck. Jesteś koczonym ramionem. Proszę zrobić shift. Down, Erik? Конечно, ну, ну, давай. Даун Т3. Даун Т3. Да, хотя и мина, да? А, чигадыни. Пошма, ау. Угадал. Ок там, эй. Браво, Юра. Стой, стой, стой. Мас. Мас, мас. Down, hein? Nossa, Pedro, chega forte. Bravo. Unham safe, unham safe. Push cam apart já, push, Iori, push Iori, Sonia. Iori, cap Iori, cap Iori. Push, push Iori. Não sei tu. Bravo, Nacho. Unham iaște. Erda, erda. Oh. Doli, doli, doli. Down njëri. Edhe self-e, që qas mund në... Ne, self në duhet në mirë, se dhe e në apo... Se di. Unë pun po marrë UAV, edhe po ju le lega dhe që heavy UAV on. Água ganhada. Muito bravo. Bravo, bravo. Bravo. bravo. 야 꼬야 já, já, 누구야 지금 모두 다운 뒤에 트릭 Rapaz, Brá, na Brá finecinha. Jeden, já deixa alguma aqui em baixo. Pois que, irmão. tu, tu, tu, ke lullja, ke lullja, quna, quna. Keni të shkurja. Keni me një gjak, ke po shkurja, quna. Jamë, ja, doli, po doli. Ja shkurja, Jamë, aty ku po shkon gazi, më, nuk kam kësi të pingoj. Diku këtu, a, këtu. Po këtu. A, të, ja. Bravo, e bravo. Edhe një ekip, edhe po, një ekip. Edhe një ekip. Po Ishtë taj skurt i më po, nga Ja kush, ja kush Bravo Joro Pe ka nuba më e Ose njëri qone Браво, браво, браво. О май гад, браво.